Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, който е за излизане от затворения кръг. Това е когато се въртите в омагиосен кръг, има пълен застой и нищо във вашия живот не се променя. Вие се опитвате да си намерите работа, опитвате се нещо да промените, обаче нищо не се случва. И седите, страдате и се измъчвате от това положение, в което сте изпаднали. Сега ще се освобождаваме от задънени улици. И тук ще се молим за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род. Да бъдем освободени от всякакви нещастия, трудности, проблеми, проклятия и негативни състояния, емоции, Небесни Отче, покайвам се от всеки грях в живота ми, както и в живота на моите предшественици, който е донесло проклятието. Покайвам се от всякакво непокорство, бунт, изращение до поклонничество, поход, прелюбодейство, блудство, малтретиране на хора, убийства, лъжа, измама, чародейство. Моля да ми простиш и изчистиш чрез кръвта на Исус Христос Вземам власт и разчупвам всяко проклятие на бедност, липса, дълг, разрушение, боли, смърт, скитничество. Разчупвам всяко проклятие върху моя брак, семейство, деца и взаимоотношения. Разчупвам проклятие на отхвърляне, гордост, бунт, пожелание, нараняване, кръвосмушение, изнасилване. Ахав, Езавел, страх, лудо, самопобъркване, и объркване, разчупвам всички проклятия, засягащи финансите ми, ума ми, половата ми идентичност, моите емоции, волята ми, взаимоотношенията ми. Разчупвам всички окови, вериги, връзки, навици и цикли, които са в резултат на проклятия. Според Галатяни 3.13 аз съм бил изкупен от проклятието на закона чрез жертвата на Исус. Аз прилагам вярата си и прокламирам прощение чрез кръвта на Исус и освобождавам себе си и поколенията си от абсолютно всяко проклятие. Моля за прошка на греховете на бащите ни чрез кръвта на Исус. Всичките грехове са били простени и аз освобождавам себе си и проклятието, което е в резултат на всяко непокорство и бунт към Словото на Бога. Прилагам вярата си и знам, че изповядването води към спасение. Затова изповядвам, че благословенията на Авраам ми принадлежат. Аз не съм проклет, аз съм благословен. Аз съм глава, не опашка. Аз съм отгоре, а не отдолу. Моля за прошка и за греховете на бащите ни, чрез кръвта на Исус всичките грехове са били простени и аз освобождавам себе си от проклятието което е в резултат на всяко непокорство и бунт към Словото на Бога. Прилагам вярата си и знам, че изповядването води към спасение. Затова изповядвам, че благословенията на Авраам ми принадлежат. Аз не съм проклет, аз съм благословен. Аз съм глава, а не опашка. Аз съм отгоре, а не отдолу. Благословен съм при влизането си, при излизането си. Аз съм благословен и това, което Бог е благословил, не може да бъде проклето. Заповядвам на духовете на отхвърляне, нараняване, огорчение, пожелание, робство, мъчение, смърт, разрушение, страх, пожелание, перверзия, контролиране на умове, бедност, липса, дълг, объркване, нерешителност, болест, немощ, болка, ревност, развод, раздяла, конфликт, депресия, тъга, самотност, себе съжаление, себе разрушение, себе отхвърляне, гняв, ярост, скръп, скитничество, злоупотреба и пристрастяване да излязат в името на Исус Христос. Господи, благодаря Ти, че ме освобождаваш от всяко проклятие и всеки дух, който е действал в живота ми вследствие на проклятието. Амин. Заповядвам в името на Исус Христос от Назарет и чрез силата на Светия Дух и чрез делото на кръста заставаме срещу тези сили на тъмнината и заповядваме в името на Исус. Подчинявайте се, като чуете името си. Излизайте. Огорчение, негодование, омраза, насилие, гняв, непротестителност, сърдене, отмъщение, убийство, самоубийство, вън в мощното име на Исуса Господа Христа и отидете там, където Исус Христос ви определил и никога не се връщайте вече. Бунт, своеволие, над, непокорство, опозиция, конфликтност, раздор, дърдорене, спорене, караница, боричкане, вън в името на Исус. Контрол, собственическо отношение, налагане, доминиране, магиосничество, чародейство, вън в името на Исус Христос и отидете там, където Исус Христос ви е определил. Отмъщение – разрушаване, злоба, садизъм, нараняване, жестоко, звън в името на Исус. Обвинение, осъждане, критикарство, търсене на грешки, вън в името на Исус. Отхвърляне, страх, плахо, страх от човеци, обстоятелства, страх от неуспех, страх от отхвърляне, отхвърляне, самоотхвърляне, самоомраза, самоубийство. Вън в името на Исус, Господа Исуса Христос несигурност, плахост, малценност, самосъжаление, самотност, срамежливост, неспособност, негодност, вън в името на Исус. Всички духове, които си чуят имената да напуснат в мощното име на Господа Исуса Христа. Господи, изпрати Твоите ангели, пораси хората с кръвта си, Исусе, и ги освобождавай. Нека да се разрушават проклятия, нека да Ревност, завист, подозрение, недоверие, егоизъм вън в името на Господ Исус Христос. Дръпнато, сумтене, бледнуване, фантазии, приструване, нереалност вън. Бягство, безразличие, стоицизъм, пасивност, съмливост, алкохол, наркотици, хазарт вън пасивност, паника, безразличие, апатия, отпуснатост, тонил дух, вън в името на Господ Исус Христос, депресия, отчаяние, безнадежност, обесърчение, пораженство, потиснатост, униние, смърт, бисъние, болнавост, вън в името на Исус. Тежест, меланхолия, бреме, отвращение, безпокойство, тревога, страх, ужас, предчувствие, вън в името на Исус Христос. Нервност, напрежение, главоболие, възбуда, нервничене, безпокойство, скитничество, лутане, бисъние, неориентираност, неконцентрираност, омайване, объркване вън в името на Исус Христос. Свръхчувствителност, болезнена чувствителност, страх от човек, страх от неодобрение, страх от неуспех, страх от обстоятелства, страх от тъмно, страх от болести, страх от смърт. Вън! Излезте и никога не се връщайте вече в името на Исус Христос преследване, нечестност, страх от съдене, страх от осъждане, страх от обвинение, страх от порицание, чувствителност вън в името на Исус Христос. Умствено заболяване, умопомрачение, лудо, страх от болести, страх от подлодяване, мания, забавено развитие, скофялост, шизофрения, параноя, халюцинация, забравливост, вън и не се връща никога повече в името на Исус Христос момента някой получава изцеление на костите на ръцете, чувстваш, че нещо се случва. Шизофрения. Отхвърляне, огорчение, поход, самообвинение, несигурност, малценност, депресия, перфекционизъм, чувствителност, страхове, неверност, бунт, своевели, упоритост, сибичност, самозаблуждение, непростителност, омраза, насилие, гняв, отмъстителност, убийство, подозрение, недоверие, контрол, безсъния вън в името на Исус Христос. Параноя, ревност, завист, подозрителност, недоверие, преследване, страхове, конфронтации. Объркване, разстроеност, разхвърляност, забравливост вън в името на Исус Христос. Съмнение, неверие, скептицизъм вън. Нерешителност, протакане, компромис, объркване, забравливост, безразличие вън. Една сестра казва непрекъснато си прозявам, слава на Бога, всички духове, които я мъчат, вън от нея. Друга казва, чувствам успокоение на тялото и се изпотих, вън от нея. После друга сестра казва, много се прозявам, слава на Бога, Господ действа. Дишайте, поемайте дълбоко дъх, изкашли се, изхвърли го, изплюй го, не задържай, защото понякога се задържа в гърлото негатива. огънят на Светия Дух да слезе върху нас, бъдете освободени в името на Исус Христос. Господи, изпрати Твоите ангели да изхвърлят тези демони. Тук една сестра казва заглушаване, заглушаване вън от нея. Много се прозявам, вън от нея. Самозаблуждение, гордост, самоизмама, самоизкушение, вън в името на Исус Христос. Връзване на ума, объркване, страх от човек, страх от провал. Зли духове, умствен контрол – вън в името на Господ Исус Христос. Поклонение на ума, гордост, егоизъм, рационализиране, вън, страхове, фобии, истерия, вън, страх от власт, лъгане, измама, вън, гордост, егоизъм, суета си, безправедливост, високомерие, надутост, важничение, арогантност, вън в мощното име на Господа Исуса Христа. их кровью от перекания язык, Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Иерусалимската иска да тръгне. Манерничене, театралничене, неискреност, изтънченост, кокетничене вън. Пожелание, алчност, кражба, клептомания, материализъм, ненаситност вън в името на Исус. Всичко това да излезе в мощното име на Исус Христос. Заповядвам духовете да си починят. Ние гоним демони чрез силата на Светия Дух, за да може Божието царство да дойде върху хората. Гоним ги в името на Исус Христос и чрез силата на Светия Дух и делото на кръста, победата на кръста с вяра в Божието Слово. Съперничество, ръчкане, каране, спорене, гордост, егоизъм в името на Исус вън нетърпение, възбуда, разстроеност, нетолерантност, негодование, критицизъм, вън, фалшив товар, фалшива отговорност, фалшиво състрадание, фалшиви дарби, вън в мощното име на Господа Исуса Христа. Скръп, плач, печал, главоболие, разбиване на сърцето, тъга жестоко, звън в името на Исуса Христа. Умора, отекчение, изтощение, мързел, вън – немощ, болест и хронично заболяване, болестотворен дух, вън в името на Исус Христос. Смърт, преждевременна смърт, самоубийство, нежелание за живот, вън. Наследственост, физическа, емоционална, умствена, проклятия, вън. Свръхподвижност, свръхативност, напрежение, безпокойство, вън в името на Исус. Проклинане, богохулство, неприлични жестикулации, клюкарстване, злословие, клеветничество, присмиване, омалуважаване, раздрънкване, вън, пристрастяване и зависимост, никотин, алкохол, наркотици, лихарства, кофеин, лакомия, прияждане, вън в името на Исус. Лакомия, нервност, неконтролируем апетит, негодование, разстроеност, ленивост, самосъжаление, самонаграждаване вън, самообвинение, самозаблуда, самобичуване, самоосъждане вън в името на Исус Христос вина, осъждане, срам, недостоинство, объркване вън в името на Исуса Христа. Сексуална нечистота, хомосексуализъм, лесбийство, поход, похотливи фантазии, мастурбация, блудство, прелюбодейство, кръвосмешение, проституция, изнасилване, ексцибионизъм, фригидност, порнография, вън. Всевъзможни култове, и, тай, и тайни общества, вън. Религиозни, ритуа, религиозни ритуалност, страх от ада, обредност, легализъм, обсебване от доктрини, приластяване и докториални заблуди, демоничен страх от Бога, страх да не загубиш спасението си, религиозност и други вън в името на Исус Христос спиритизъм, сеанси, некромания, демонич, демонично водителство и други взаимодействия с силите на мрака вън в името на Исус Христос. только помышление человеческое исповестся тебе, и останет помышления празднует тебе. Помолитесь и воздадите Господи ведь Богу нашему, все и же окрести Его принесу даром, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земли. И се примахват всички си възможни блокировки, закълцовки, заморозки на живота. Изчиства се името, бащиното име, личното име, бащиното име, фамилията. си Господи, И се примахват всевъзможни блокажи, си възможен негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерени от всички минали животи по рода и сегашния живот. И си примахва всички си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания. Архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени – догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценари и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици, се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно възможно вълшебство, си възможни проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация се примахва всевъзможна самота, безпаричие, трудности и се освобождаваме от всевъзможни врагове, като се извършва 100% обратка безвъзвратна и завинаги през Висшия съд в името на Исус Христос и всички ангели, архангели, хранители, пазители и духове на любовта и получаваме непробиваема защита. Колелото на съдбата се завърта в правилната за нас посока и ние постигаме всичко, което искаме. Примахват се всевъзможни паякови порчи, порча за изломна съдба, за разбита съдба, изкривяване на съдба, примахва си кражба на съдба, подмяна на съдба. Кражба и подмяна на душа, продажба на душа се примахва. Кражба на живот, кражба на партньор, кражба на реалност, кражба на отношения, кражба на семейство, кражба на финанси се примахва. От... Примахва се всякакво затваряне на пътища, вързан късмет, всевъзможни нещастия, проблеми в живота, бедност, самота, неразбирателство, мъки, страдания се примахват и изцяло ни се отварят пътищата за успех. И нашия живот започва да се променя по най-бързия и комфортен за нас начин. Господь услышит меня, к Нему. Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь. И се примахват всички препятствия, всички си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, е. архетипи, стереотипи, патерни родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващото негативно кълдаслови, да дъсло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаза, глаз, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация – освобождаваме се от всевъзможни врагове, които затварят нашите пътища, отстраняват се враговете, наказват се. Просвещаешь это дивно от гор вечных, Примахват се последствията от всички техни действия върху нас. Затварят им си пътищата към нас на черни магове, колдуни, колдуници, всевъзможни черни практици се примахват от нас и ни се отварят царските пътища за успех, за благополучие, просперитет, за намиране на работа, на високи постоянни доходи, за намиране на правилния партньор, за създаване на семейство, за успешно зачатие, за разбирателство в семейството, за примахване на конфликти. Всички тупики, задънени улици си заминават и ситуации, които са зависнали Примахва се изтичането на време. Връщаме от кратното време, примахваме крадници и всевъзможни неупокоени души, магически неупокоени души, абортирани деца и самоубийци. спаси от нужд душу мою, и неси меня затвори в руках вражей, поставил иси на пространне нози мои, помилуй меня, Господи, як оскорблю, смятейся яростью око моей, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни животную и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сплетушися, от всех враг моих в их поношении и соседом моим зелом, и страх знаемым моим, видящий огонь бежавший от меня, забвен их яко мертв от сердца, бы их яко сосуд погублен, яко слыша рождение многих живущих окрест, Негда собратися им в купе на меня, прияти душу мою совещаша. Аз же на тебя, Господи, уповахрия, и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дослови, масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни поръчи, проклятия, сглаз, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия – негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здрав любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. И излизаме изцяло от магиосания кръг, в който се намираме. Примахват си всевъзможни психически блокажи, емоционални блокажи, енергийни блокажи, магични блокажи. Да будут уши Твои, умоления моего. Аще беззаконие Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Господи, потерпи душа моя, Слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней до уповать Израиль на Господа. Яко у Господа милости, много и у Него избавления, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Никогда призвать и не услышан я, а Бог правды моя. И се вижда, че при много от вас тък му тръгват нещата и забиват. Тък му видите светлина в тунела и загасне. Изгаряме всички пречки, блокажи, съперници, врагове, примахваме негативни въздействия и влияния, които пречат за успеха на мен и всички, които ме, прислуш... които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род, техния род. Благодарим, благодарим, благодарим. Ритуала се гледа отново на принципа на всички други ритуали от Закон Божий. На него се спи и може да имат и странични ефекти, тъй като в него е заложен много силен екзорсизъм. Когато в нашия живот нещата не вървят както трябва, това е защото има различни зли духове, които ни пречат. И съответно ни карат да страдаме и да ги захранваме. А ние сега се настройваме на енергията на божественото начало, на радост, на любов, на щастие, хармония, благополучие, просперитет – и ви чакам с добри новини. Чао, чао!